¿Qué dice aquí? Una de cada dos personas sufre un susto grande con se le cae su ya. Jaja, qué mentira de explicación. ¡No! Ah, igual me compré un celular mejor.